就係 Chanel 呢一個 Lucky Charms 呢一個係 v i s s u e s 嚟嘅。 非常之靚啦，之前都拍過一條片咧，係長俊講過呢一個嘅包包 unboxing 嚟嘅。呢一個嘅包包咧，黑色啦為主啦，誒同埋黑配金啦，所以咧平時襯衫咧就非常之容易嘅。其實因為黑色咧同埋白色咧，其實係可以襯到好多嘢嘅。所以平時如果諗唔到咩啲咩出街嘅時候咧，其實呢一個咧就係非常之方便。呢一個嘅容量咧，因為始終係冬天啦，冬天我唔知點解咧，誒係係帶多少少嘢嘅，比起 夏天，夏天通常啲袋仔好細啦，但系冬天咧就會比較大個啲啲嘅，所以我覺得呢一個咧都裝到晒我需要帶嘅嘢啦，同埋佢有誒得兩個嘅帶法啦，就係可以咁樣側邊啦，同埋可以咁樣斜孭或者單邊孭都可以嘅。用少少嘅話咧就可以咁樣孭咯，因為誒如果單邊咁樣孭就其實比較睇落咧係 casual 少少。冬天嘅時候咧就誒如果係好凍嘅地方啦。 就唔想話成日咧照顧住個袋啦，因為诶已經好凍噶啦喺出边仲要照顧埋 baby 個袋啦，咁就會即係係啦人都會癲噶啦， <laughs> 所以咧我覺得呢一款咧，即系因為佢呢一個嘅诶皮咧係诶唔係 l a m b skin 嚟嘅，係牛皮嚟嘅，所以咧同埋係一個比較懷舊啲嘅，所以一買翻嚟就已經係好似殘殘舊舊咁樣噶啦，所以咧就唔會話即係好需要 baby 佢啦，同埋黑色咧人。 市係咯，都都冇乜問題嘅。如果著黑色嘅衫，即係都唔使話驚太污糟。呢一款 Lucky Charms 嘅包包咧，係每一年咧都出一隻，每一個嘅 Charms 咧都係唔同。所以呢一個就係二零一七年嘅，我亦都係覺得係最靚所有。 嘅 charms 咧都係有 Chanel 嘅代表性嘅，因為佢有陣時啲 charms 真係完全係唔靚噶咯，所以就冇買錯呢一個。下一款最常用啦，亦都係 Chanel，就係呢一個 Gabriel 呢個嘅背囊。誒，呢一個係我第一。 個 Gabriel 系列嘅袋啦，因為其實我就對 Gabriel 呢一個系列咧，就其實真係麻麻地嘅啫，因為佢最興就係嗰個流浪包啦，誒，嗰個我就完全冇擁有嘅，亦都唔打算擁有。流浪包咧對我嚟講咧，trendy 得滯咯，我中意 classic 款啲嘅 Chanel 包包嘅，所以我就有好多佢哋嘅 classic flaps 咯，而呢一個咧，我之前亦都冇諗住買嘅，但係後屘咧係咁 look Instagram，即係見到好多唔同嘅 fashion bloggers 啊，佢哋都有呢一個啦。 跟住睇下睇下咧又順眼咗喎，跟住之後咧就誒。 如果呢一個有黑白咧，我就同自己講我係會買嘅，同埋或者係呢個嘅青同埋誒呢個黑色啦，即係嗰個 beige 啦，誒都係一啲 classic 少少嘅顏色，即係唔會話太奇怪嘅顏色咧，我都會買嘅。後尾就由呢一個黑白配咁樣啦，黑白配， <laughs> 黑白係 Chanel 嘅顏色啦。跟住後尾就出現咗呢一個，所以就買咗啦。誒呢一個完全係誒好中意咯，用即係買咗之後用完之後，呢一個 Gabrielle 嘅背囊咧就唔算。 算係 Chanel 嘅 Classic 系列嚟嘅，但係咧佢咧成日都會出唔同嘅款式嘅，即係可能係唔同嘅顏色啊，或者係唔同嘅布料啊，佢哋一直都有出嘅，同埋都係 Chanel 誒算係新嘅，即係比起平時嗰啲 Classic Flap。近鏡呢一個包包咧，佢個皮咧誒亦都係咧嗰種咧好似好舊咁樣嘅，但係呢個就係白色啦，佢都有啲紋嘅，就誒都係牛皮嚟嘅呢一個，所以咧亦都係唔使話太 baby 佢啦，誒唯獨是可能。 誒呢一啲底部呢一度咯，就係比較滑身嘅一個嘅皮咯。但係我已經其實好常用佢嘅喺 winter 嘅時候，誒佢都冇話刮花啊嗰啲咯，都 keep 得好好咯。所以非常之中意呢個，同埋裝都好多嘢咯。誒係我冇遇到佢係裝到咁多，佢係仲裝得多過呢一個嘅誒 flap。起初我都驚話即係誒，因為佢係完全冇拉鏈啦。 係即係咁樣呢條鏈咁樣嘅，即係一打開咁樣就係噶啦，即係可以攞到好多嘢噶啦。但係咧，其實平時咧，如果即係咁樣當佢背囊咁樣咩，或者側邊咁樣咩咧，呢一個係即係鎖住嘅，所以都唔使話驚人偷嘢咯。不過都要睇住咯，即係 just in case。但係完全我冇跌嘢出嚟啊，冇呢個問題。同埋呢一款嘅包包咧。 係應該佢所有 Gabriel 款嘅包包咧，都係有兩個唔同嘅顏色嘅鏈咯。可以見到呢一度係銀色啦，係呢邊係金色。平時嗰啲咧就係可能係全金色嘅鏈啦，或者全銀色嘅鏈嘅。但呢個就非常之特別咯，兩隻顏色嘅鏈都有啦。哦，同埋咧，呢一個咧包包裏面咧，我就有佢嗰啲本身嗰啲字啊裏邊啦，就係紅色嘅裏邊，所以就好 sharp 咯裏邊。我最常孭。 嘅孭法咧就係咁樣側邊孭啦，係咯背囊其實我就好少即係背囊嗰個方式去孭啦，因為本身我其實就唔係太常孭背囊嘅，即係最多單邊咁樣孭啦。但係係咯，非常之中意呢一個裝到好多嘢，不如就講下 LV 啦。頭先又講咗兩隻嘅 Chanel，就係呢個 Elma BB 呢個非常之常用咯，同埋 LV 嘅袋咧真係好襟用嘅。

最經典嗰個花啦，嗰個 LV 嗰個花啦，誒，比起我其他嗰幾隻咧，呢只就比較容易污糟啲嘅，因為佢個底部可以睇到係完全係誒誒呢個嘅肉色嘅，誒，但係咧。 我就 manage 到係冇花到咯，完全。同埋佢有四個釘嘅，其實都幾安全嘅。我就係咯，唔唔將我啲包包擺喺地下嘅，所以就係咯，我都算係石袋嘅，但又未去到好瘋狂石袋嗰只咯。但係佢哋都好襟咯。個 Elma B B 咧係有少少扁咗落去嘅，因為之前可能誒包得唔係咁好啦，喺個盒裏面，誒應該咁樣包會好啲嘅。但係而家都漲翻出嚟㗎啦。呢一個 Elma B B 咧係有把鎖嘅，同埋。 係有鎖匙喺呢一度嘅，誒係真係用得嘅呢個鎖，同埋好有用咯。即係可能如果落 club 啊 bar 啊，我就好少落嘅。但如果真係落嘅話咧，誒可能驚俾人偷嘢啊，小偷嗰啲咁樣噶嘛，真係可以鎖住呢度咯。咁就誒，其實個鎖匙其實都可以擺翻喺呢度，因為如果真係小偷想偷嘢嘅時候咧，佢都要喺呢度攞個鎖匙，跟住再要咁樣去 unlock 呢一個嘅扣咯。所以係咯，我覺得係幫到手嘅。如果去啲逼人嘅地方啊，嗰啲。 誒而係咯，我最常孭嘅咧就係呢一個孭法咯。誒同埋佢個 handle 咧，誒都冇話有啲咩痕跡嗰啲咯。我就手濕嘅時候就唔掂嘅，因為呢一啲係咯都要小心啲咯。佢即係呢一個肉色大格咁樣啦，啡色跟住好似有個係啦，有個暗格喺呢一度嘅，裝到好多嘢咯，到呢一個。 系完全唔使谂擺位啊，劈晒啲嘢咧，完全冇問題。一個 Elma B B 咧，其實係好容易襯衫嘅。唔知係咪睇慣咗呢個 L V 嘅花啦，同埋佢都係偏深色啊、啡色啊，因為即係啡色啊、tan 呢啲顏色其實都容易襯衫嘅，所以我完全冇話襯衫嘅問題咯。誒係啦，亦都係誒長期都唔換袋嘅，因為有陣時我都想試下用其他唔同嘅包包啦。但係呢一個用開嘅時候咧，就唔想轉咯。下一款嘅包包啦，就係。 呢一個超級冬天閃靈靈，呢個係 Chanel Seasonal 嘅款嚟嘅，所以咧就價錢方面咧就比起平時嗰啲 flaps 啦會平啲啦，同埋再加上咧佢唔係皮啊，所以咧係即係呢啲毛毛閃靈靈嘅質地啦，所以就會係比較誒平啲嘅，比起平時嗰啲銀鏈嚟嘅係超級 shiny 嗰只嚟嘅，跟住咁樣打開啦，裝到超級多嘢呢個。 係仲多過平時啊 Chanel 嘅 classic flap 咯，因為佢係誒皮啦，平時所以皮誒唔可以質得太多嘅。但係呢一個係嗰啲誒唔係皮嘅質地啦，所以就可以質得多啲嘢啦。誒裏邊咧就係好靚啦，即係嗰個係襯翻佢本身嗰個出邊包包嘅顏色嘅，係有絲絲喺度啦。而裏邊就係一個誒一個類似絲嘅質地咯。

就係即係兩條咁樣咯，佢呢度係有個拉鏈嘅。通常嗰啲暗格我都唔係好用嘅，佢擺翻佢本身嗰張保養證喺裏邊。呢一個包包襯衫方面咧，就可能誒冇黑色啊、can 色嗰啲咁容易啦，因為始終係粉紅色啦。但係我覺得誒，即係冬天嘅時候咧，都幾靚嘅，同埋係咯，即係閃閃下，同埋我最中意嘅粉紅色。 最後一款巴包啦，亦都係 Chanel 嚟嘅。呢一款式嘅袋咧，係算係大件啦，又便宜，好多朋友都想入手，但係好難入到手，因為好快都賣曬。因為佢價錢咧係比較平啲啦，同埋即係比起平時 Chanel 嗰啲其他 Classic Flaps 啊、Classic 嗰啲袋，就係呢一個，就係 Chanel 嘅 Tote 啦。呢一個咧就係佢哋嘅大 size 嚟嘅，佢就有一個 handle，亦都有呢一條嘅鏈啦，係銀色鏈嚟嘅，多數都係銀色咯。我贊。 暫時好似未見過其他顏色咯～ 誒可以咁樣側邊咩啦，或者手抽，我通常都係手抽多啲嘅，因為我就係五尺二寸高，所以咧誒如果手抽嘅話咧係會適合我多啲。呢個抽對我嚟講咧，其實咧係有啲大個嘅，但係咧我都覺得誒 OK 嘅，因為咧我通常幾時用呢個咧，就係冬天嘅時候啦，就好多嘢要裝啦，或者上飛機咯，因為上飛機我通常就係帶一個 carry on 嘅 suitcase 啦，再加多一個大嘅 hand carry 就會係呢一個啦，

係咯，呢一個款應該係 Chanel 之中即最襟用嘅一個咯，完全睇唔出咯。誒，同埋裏面係一個布嘅質地嚟嘅。誒，佢係冇拉鏈嘅，就有兩個咁樣攝石咁樣啦。佢有一個鎖匙，哎呀， <laughs> 有一個鎖匙咁樣嘅位嘅就我就好少用嘅，但係真係裝到超級多嘢咯。誒，同埋呢一個 t o k e 本身有啲啲重嘅都，但係我都覺得。 誒可以接受，有陣時都會出一啲 seasonal 嘅顏色啦，就係誒可能有啲誒金色嘅線啊，或者閃靈靈嘅線啊。但係呢一個咧，我記得係長期都會出嘅。誒，我係咯覺得呢一個真係非常之誒好用啦、襟用啦，同埋方便咯，即係誒可能誒搭飛機啊，或者有 BB 嘅朋友咧，呢一個係必買。咁好啦，呢條片咧就完成啦，希望你中意啦。同埋我頭先講嗰五款袋咧，你覺得邊一款袋咧係最靚嘅咧？都 可以喺下面留言話俾我聽嘅。如果中意呢條片嘅話咧，就記住 like 呢個 video，subscribe 住埋嘅 channel，follow 我嘅 Instagram、Snapchat、Facebook 同埋微博。咁好啦，拜拜。